السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فاطمة هذا الصور اللي راكم تشوفوا فيهم تابعين لقناة قويميلا هذا القناة قدمت خدمات لقناتي فيما يخص الجينيريك تاع الفيديو أيضا أزرار الاشتراك نشكر بزاف قناة قويميلا على هذه الخدمة الرائعة وقناة قويميلا تقدم فيديوهات راقية في مجال الطبخ في الطبيعة فيديوهات تفاجئ للخاطر نطلب من المشتركين الأعزاء الاشتراك ومتابعة القناة إذا حبيتوا رابط القناة تاع غويميلا راه تحت هذا الفيديو والآن سنمر إلى وصفة اليوم اللي هي عبارة على نوع من المثلجات هذه الوصفة جبتها لكم من عند محل مثلجات متواجد هنا في كندا وطريقة تحضير هذه الوصفة مغايرة عن الوصفات اللي راها متواجدة في اليوتيوب والآن سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير بسم الله سنحتاج الى لتر نتاع حليب غادي نضيفوا له زوج ملاعق كبار سكر والسكر على حساب الذوق تقدروا تزيدوا او تنقصوا وهذه الكميه اللي غادي تشوفوها اليوم تعطيكم من 12 الى 15 حصه يعني كميه كبيره من بعد اضفت بودره كاكاو او شوكولا على شكل غبره اضفت ملعقتين كبار ونصف ملعقه من بعد غادي نخلطوا هذا الخليط ونوضعوه فوق النار ونقعدوا نخلطوا حتى نشوفوا السكر داب والخليط بدا يغلي غير بدا يغلي غادي ننزعوه من الفوق النار ونكملوا الوصفه هنايا راه ساخن غادي نضيفوا الان الشوكولا اما تضيفوا النوتيلا الا كانت عندكم حاضره ولا ما كانتش عندكم حاضره تقدروا تضيفوا اي شوكولا اخرى على شكل طابلات او على شكل حبيبات وهذه الوصفه من عطاوها لي عطاوها لي بالنوتيلا والكميه تاع الشوكولا اللي اضفتها بالتقريب 150 غرام بعد هنايا غادي نقعدوا نحركوا جيدا حتى نشوفوا هذيك الشوكولا دابت خصوصا الا استعملتوا شوكولا على شكل حبيبات او طابلات من بعد تخلو هذا الخليط يبرد على درجه حراره الغرفه من يبرد غادي نوضعه في علبه ونوضعه في المجمد يعني هذه العمليه قمت بها من قبل وخليت هذا الخليط في المجمد حتى النهار اللي بغيت نحضر هذه المثلجات جبتهم هنايا بعد ما برد الخليط على درجه حراره الغرفه وضعته في علبه ودخلته للمجمد ونهار اللي بغيت نحضر الوصفه جبدته ساعه من قبل لازم يكون على هذا القوام يعني يتهرس بسرعه بواسطه الشوكه ما لازمش يكون يابس بزاف لكنه راه بارد في هذه المرحله نبداو نحضروا هذا المثلجات وهذا المثلجات كي تحضروهم لازم الاستهلاك نتاعهم يكون مباشره هنا فقط غادي نشرح لكم طريقه تحضيرهم كيفاش يحضروه في المحلات من بعد انا اجتهدت فيها وحضرتها بطريقه اخرى لكن النتيجه نفسها في المحلات يوضعوا في الكاس اولا يوضعوا قطعه نتاع la glace يوضعوا الحليب ويزيدوا فوقه النوتيلا من بعد يزيدوا فوقهم مثلجات بالفانيلا من بعد يوضعوا هذاك الكاس في آلة خاصة هي اللي تطحن هذه المكونات جيدا حتى يندمجوا مليح من بعد يقدموه مباشرة للاستهلاك هذه الطريقة جربتها في البيت في الآلة اللي تصنع العصير أو ال blender وضعت كيما هكا المكونات وضعت la glace والحليب والشوكولا وزدت مثلجات هذيك الشوكولا كي تخلطت مع la glace ولات شويه صلبه وما جانيش نفس المذاق تاع المحلات لذلك اجتهدت في هذه الوصفه وقدمتها بهذه الطريقه باش يكون عندها نفس المذاق نتاع المحلات اللي هنايا والان بالنسبه لطريقه التحضير استعملت بسكوي اوريو هنايا اختياري لما كانش عندكم حاضر ما تستعملوش غادي ناخذ كميه ونطحنوها ونخلوها على جهه باش في الاخير نضيفوها مباشره للمثلجات هنايا في الاناء وضعت نصف الكميه نتاع الخليط بالشوكولا تقدروا هنايا استعمال الاله لصنع العصير انا استعملت هذا الاناء واستعملت الميكسر باش يكون في متناول الجميع واضفت ايضا المثلجات بذوق الفانيلا اللي شفتوها معايا من قبل وهنا لما كانش عندكم حاضر المثلجات تقدروا توضعوا كريمه شونتي تكون مخفوقه وتكونوا وضعتوها في المجمد لمده نصف ساعه باش تكون بارده وبواسطه الميكسر غادي نخلطوا جيدا المكونات حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي وكثيف على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره من بعد هنا في الاخير اضفت بسكوي اوريو مطحون وخلطهم جيدا وهذا البسكوي كما قلت لكم اختياري من بعد تفرغوا مباشره في الاوعيه والاستهلاك يكون مباشره حتى لو كان يذوب هذا المثلجات آه، من بعد تقدروا تشربوهم عادي بلا باي لان الميتشاك هنا اللي يتباع كاين محلات اللي يبيعوه سائل وكاين اللي يبيعوه كتيف وفي الاخير التزيين دائما يبقى اختياري وضعت قطعه اوريو فوق كل اناء وهذا هو الشكل النهائي نتاعه والاستهلاك نتاعه مباشرة وهذا المقادير اللي شفتوهم اليوم عطاوني 12 حصة حجم كبير بالنسبة لملاحظة اليوم الخليط الأول اللي شفتوه معايا اللي حضرته بالشوكولا إلا كان عندكم حاضر في البيت حليب بالشوكولا تقدروا في مكانه وضع الحليب بالشوكولا بلا ما تزيدوا هذوك المكونات اللي ذكرتهم وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم نقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله